juga mengaji kepada beliau Nah sekarang di sini ada konspirasi ulama Yahudi sembunyikan ayat kenabian Muhammad dalam Taurat Ustadz Auni eh, Muhammad daripada Tazkira Ustadz Jangan lupa guys di like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Tazkira Ustadz channelnya ya Jom kita tengok videonya guys let's go Masya Allah Bismillah Baik. Sekarang ni untuk tahu kisah ni kita perlu rujuk kepada kitab-kitab utama agama Kristian. Sekarang agama Kristian tak macam Islam. Islam Quran dia satu version saja. Ah, Quran okay. Islam satu version, tak ada dua version, tiga version. Yang ada banyak versi itu terjemahan. Bahasa Melayu, bahasa Indon, Inggeris, bahasa tu bahasa ni tu Aa. Ah, bukan version. Tetapi kitab agama Kristian ada empat. Ada disebut Injil Luke, ada disebut Injil Mark, ada disebut Injil Matthew, ada disebut Injil John. Dan untuk faham kisah hari Paskah, kalau kita rujuk Injil Luke fasa ke-22 ayat pertama ada tentang Paskah. Kalau rujuk Injil Matthew, pasal ke-26 ayat yang kedua. Kalau nak rujuk Injil Mark fasa ke-14 ayat yang pertama, kalau nak rujuk Injil John fasa ke-13 ayat 1 memang tentang isu ini ya isu perencanaan imam-imam Yahudi dengan Judas Iskariot bagaimana mereka nak memerangkap Nabi Allah Isa alaihi salam bagaimana dihidupkan kembali pada malam yang ketiga perjumpaan terakhir dengan sahabat-sahabat dia dan seterusnya melarikan diri ke taman Getsemani dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah tu paskah di sisi agama agama tu bukan hari salib dan mati tapi hari bangkit kembali tu Paskah. Kalau hari salib dan mati dia sebut Jumaat yang kudus Jumaat agung. Kerana Judas Iskariot disalib pada petang Kamis dan dia menghembuskan nafas lepas waktu Maghrib. Dah petang Kamis, Maghrib tu malam apa? Malam Jumaat ni Jumaat agung. Jangan terkeliru ah dengan version ni. Okey, kembali. Kembali apa yang orang-orang Yahudi buat pada hari yang disebut sebagai hari Paskah. Jadi orang-orang Yahudi dia macam ni. Dia ada satu jenis roti yang disebut roti makzot. Roti makzot ni mereka akan makan dengan daging bahagian kaki kambing. Okey. Jadi mereka akan sembelih kambing, bahagian kaki kambing tu mereka masak dan bahagian hak dimasak bahagian kaki tu mereka akan makan dengan roti yang disebut roti makzot. Darah daripada kambing yang disembelih mereka akan kumpul kemudian mereka akan percikkan pada pintu-pintu rumah mereka. Pasal apa mereka buat lagu tu kerana nenek moyang mereka dulu pernah buat macam tu peristiwa ni dirakam dalam kitab Exodus. Ah, pening ke tak pening ni? Ke nampak? Pening. Saya go on saja ni. Tu saya duk menengung depa bagi tajuk ni betul kadak ni. Tapi dah tajuk lagu ni, saya kena hurai lagu ni lah. Baik. Sebelum nak faham Exodus macam ni lah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, kita panggil Taurat. Taurat ni dia ada tiga nama lain. Ada menyebut Taurat Lima betul. Ada menyebut Taurat Musa juga betul. Ada menyebut Pentateuch juga betul. Jadi lepas pada ni kalau berkenaan dengan Taurat ada kata Taurat Musa hak tulah. Taurat Lima pun hak tulah. Pentateuch pun hak tulah. Sebab apa Lima? Yang pertama disebut the book of Genesis. Yang kedua the book of Exodus. Yang ketiga the book of Leviticus. Yang keempat the book of Deuteronomy. Yang kelima the book of Number. Jadi kisah pasal ini disebut dalam the book of Exodus, kitab keluaran. Fasa yang ke-12 ayat yang ke-11 jelas disebut tentang Paskah. Tapi dalam bahasa Ibrani, bahasa Taurat dia sebut Pesah fesyaj. Lepas pada ni, eh, saya duk baca-baca kitab, buka, ah, ustaz suruh buka, dia tak sebut perkataan Paskah tapi Pesah. Paskah di sisi agama Kristian, Pesah di sisi bahasa Ibrani. Kalau buka Bible Inggeris, Pesah pun tak ada, Paskah pun tak ada, dia sebut Passover. Passover. Perayaan Passover tu, ha, inilah. Baik, disebut di situ dulu mereka sembelih benda ni, mereka renjis-renjiskan darah pada pintu rumah ni punya dia punya khurafat dia orang Yahudi menganggap bila dia renjis darah-darah pengorbanan ni bila malaikat mau mari malaikat tengok darah ni malaikat mau tak jadi masuk dalam rumah dia ah. biar malaikat maut ni pi ke rumah orang-orang Mesir yang selama ni orang-orang Mesir di bawah Fir'aun lah duk menzalimi mereka duk menganaya mereka duk buat khianat kat mereka duk buat jahat kat mereka jadi konon-kononnya bila malaikat maut mari, oh ni darah korban tak jadi masuk. Darah korban tak jadi masuk. Jadi hak geng-geng rumah orang Mesir je kalau nak mampus nak apa pun. Jadi tabiat kebiasaan ni mereka akan buat walaupun dah berlalu zaman tu. Zaman ni tak ada kena dengan Mesir dengan Firaun dah. Mereka akan buat macam tu, sembelih kambing, darah tu mereka akan renjis pada pada dinding-dinding ataupun pada alang ataupun ruang pintu rumah mereka. Jadi bila mereka siap tu, Doa akan dibaca oleh ketua rumah, ahli keluarga, lah. Jadi saat mereka nak merayakan malam tu, mereka akan sebut ini adalah roti penderitaan yang pernah dimakan oleh nenek moyang kita. Allah. Nak cakap dulu derita sungguh orang Yahudi di bawah Firaun, di bawah orang-orang Mesir, di bawah bangsa Kipti, tok nenek kita tu sedih sungguh, derita sungguh. Jadi marilah barang siapa yang lapar kalau mau makan masuklah. Barang siapa yang menderita kalau nak menyambut hari ini bersama kami marilah sambut. Sesungguhnya pada tahun ini kita menyambut perayaan ini di rumah ini dan insya-Allah pada tahun yang akan datang kita akan sambut di tanah suci Israel. Itu im bin Mas'ud. Setiap tahun bila sambut hari raya Pasah mereka mengidamkan satu mas mereka akan dapat kembali ke tanah suci. Tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka dahulu sewaktu bersama dengan Nabi Allah Musa itulah bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin, bumi Jerusalem. Sebab itulah mereka menanamkan semangat yang cukup erat kebahagiaan ini hanya untuk mereka dan biarlah kebahagiaan itu tidak akan hinggap dan kena pada bangsa-bangsa lain terutama bangsa Mesir dan kawasan sekitarnya Timur Tengah. Sebab itulah mereka cawinisme cukup tinggi mereka simpan dendam pada orang Arab cukup lama. Sebab apa yang mereka alami ni peristiwa sebenar. Kenapa mereka dendam kepada kawasan timur tengah Mesir dan orang-orang Arab. Lalu sampai mereka menubuhkan apa yang disebut sebagai secret society. Pertubuhan-pertubuhan yang bergerak secara bawah tanah, underground. Terutama rangkaian-rangkaian Zionis mereka. Mereka untuk melaksanakan agenda-agenda dan perancangan mereka ke atas bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Yang paling terkenal ialah Protokol of Zion. Kan? Protokol of Zion. Ada 42 protokol tu. Bacalah protokol tu. Apa yang mereka nak buat kepada bangsa selain bangsa mereka. Bangsa selain Yahudi sama seperti Binatang. Bangsa selain Yahudi sama seperti hamba yang akan digunakan untuk mengabdi dan bekerja kepada bangsa-bangsa Yahudi. Tu makna nilai hari raya Paskah buat mereka. Tu raya yang pertama. Kau apa kita Lapan setengah. Eh, lapan empat puluh. Boleh kira-kira? Kau sebelah boleh? <laughs> Tak lah insyaAllah Baik Hari raya yang kedua Hari raya yang kedua disebut hari raya Shavuot Hari Raya Shavuot ini biasanya disambut tujuh hari selepas Hari Raya Paskah ni lah. Habis Hari Raya Paskah tujuh hari, sambut Hari Raya Shavuot. Satu lagi dalam istilah orang Yahudi disebut Hari Raya Pentecosta. Pentecosta. Pentecosta. Jadi jangan keliru. Sherwood sama dengan Pentecostal. Benda ni sama je dalam agama kita. Dalam agama kita selalu kita sambut pada 17 Ramadan. Kita sambut apa 17 ah. Ramadan? Kita sambut nuzul Al-Quran. Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Hari Shavuot, hari Pantekosta memperingati hari Nuzul Taurat. Hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita sambut hari Nuzul Quran, mereka sambut hari Nuzul Taurat, hari turunnya kitab Taurat sebagai kitab yang memberi panduan, kitab yang memberi petunjuk kepada umat-umat Yahudi. Tetapi di dalam kitab Taurat sebenarnya sudah diceritakan tentang perkhabaran seorang Nabi, seorang penyelamat akhir zaman. Banyak bisyarah-bisyarah iaitu ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad dalam Taurat. Banyak bisyarah-bisyarah ayat-ayat tentang kenabian Muhammad dalam Injil tapi mereka sembunyikan ayat-ayat ini mereka palingkan makna-makna bagi ayat ini Allah. inilah kecelaruan yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama dan rohban-rohban dalam agama Yahudi dan agama Kristian mereka takut umat mereka beralih kepada agama Islam, berpindah kepada agama Islam, memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad satu benda yang mereka buat mereka hapuskan mereka hilangkan ayat-ayat ni tu yang pertama yang kedua mereka palingkan maknanya sebenarnya cerita pasal Nabi Muhammad tapi bila tanya mereka tafsir eh bukan pasal Muhammad ni pasal orang lain bukan pasal Muhammad ni pasal individu Allah. lain bukan pasal Muhammad ni pasal personal lain itu antara benda-benda yang dah dilakukan. Yang inilah disebut kecelakaan oleh Allah Subhanahu kepada golongan-golongan agama di dalam agama Yahudi dan agama Kristian yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Pada hari tersebut bersesuaian dengan musim semi. Musim semi ini ialah musim tanam-tanaman mekar tanaman-tanaman berbunga musim gandum yang panjang sebab itulah mereka pada hari ini mereka akan masuk dalam sinagog apa itu sinagog kalau kita sebut masjid kalau orang Buddha dia sebut wat ah. kalau orang Hindu dia sebut kuil kalau orang Kristian dia sebut gereja or church. or church kalau orang Yahudi tempat ibadat rumah ibadat disebut sinagog Sinagog. Jadi mereka akan duduk dalam sinagog, mereka akan hias sinagog tu sesuai dengan musim tersebut. Musim bunga mekar, mereka ambil bunga, mereka hias, mereka ambil gandum-gandum, mereka hias. Okay. Jadi mereka akan sambut hari Nuzul Torah untuk memperingati hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa. Musa. Allahumma salli ala sidina Muhammad dan Masya Allah itulah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad berkenaan orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi yang pasti adalah orang-orang yang istilahnya bisa menafsirkan kitab Taurat dan lain sebagainya itu menyelewengkan guys dan itu merupakan apa ya sebuah kecelakaan yang besar di mana pesan di dalam kitab At-Taurat yaitu berkenaan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW mereka selewengkan mereka rubah artinya mereka hapuskan ya ayat-ayatnya Masyaallah, Allah la hawla wa quwata illa billahil anil azim Allahu Akbar. Kalau Ustadz Auni Muhammad ya tidak menjelaskan ini kita tidak akan tahu guys ya berkenaan dengan kurafat daripada orang-orang Yahudi terdahulu juga ya menyembeli kambing lalu darahnya itu dipercikkan itu memang di masa Firaun dulu ya kan. Tapi sampai sekarang mereka tetap melakukan itu kata Ustadz Auni Muhammad ya dan semoga kita terjauhkan dari hal demikian semoga iman kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi pemeluk agama Islam yang istilahnya istiqamah yang menjaga iman dan Islam di dalam diri kita dan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam.